Uh. Hər kəs salam. Mən Cavid kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə yeni video ilə qarşınızdayam. Dostlar, klassik girişimizi etdikdən sonra Sizlərdən xahişim dostlarım aşağıdan videomuza like atıb kanalımıza dəstək olmağınızdır və videomuzun altında abunə ol tuşu da var. Ona basaraq, yəni subscribe-a e, bizə dəstək ola bilərsiniz, ailəmizin üzvü ola bilərsiniz. Bəzi səmiyyə, səmimiyyətsiz və lazımsız youtuberların əksinə biz sizə həqiqətən burada yatırımlı və yatırımsız olaraq 70% yatırımlı, hətta 80% yatırımlı saytlar göstərək qazanclarının artırmağı göstərirəm. E, xahiş edirəm əməyə sayğı olaraq bir də deyirəm videomuza like atın və uzatmadan mən sistemlərimizə keçmək istəyirəm. Bu gün əla qazanclar əldə edəcəyik dostlar. E, yəni yüksək e, qazanc əldə edəcəyiniz e, bir sistemi tanıtacam, iki sistem daha doğrusu tanıtacam bu gün sizlərə və e, bundan sonrakı videomuzda ödəmə kanıtları videosu olacaqdır. Onu unutmayın, onu da izləməyin. Nəsə çox uzun danışmaq istəmirəm dostlar. Həqiqətən bu videolu bir kəlmə demək istəyirəm ki, bu YouTube videolarını çox səmimiyyətimlə çəkirəm. Öz səmimiyyətimdən istəyirəm ki, siz də qazanasınız. Həqiqətən insanlar bir durumda fikirləşə bilər ki, bir insan nə üçün YouTube kanalı aça bilər və yaxud da nə üçün orada e, saytlar tanıda bilər? Öz mənafiyyəti üçün və yaxud da ki, öz qazancı üçün hər kəs bu həyatda qazanc üçün və yaxud da ki, öz canını, yəni necə deyim, yüksəliş üçün, uğur üçün ə, e, hər şeyi öz üçün edir. Həqiqətən mən bu işi uğurdan əlavə həzz alıram həqiqətən bu işləri görürdükdə. Mən biznesi çox sevirəm və bu sizə də azca da olsa bir köməyim olsa çox sevirəm. Çox ciddi deyirəm dostlar. E, yəni həqiqətən səmimiyyətlə deyirəm. İnanmayanlar altda, yəni səhv şeylər yazanlar ola bilər, amma mən səmimi sözümü deyirəm. Çox uzatmadan keçək sistemlərimizə. Coin Ads-dır dostlar. Bir də kanalımıza abunə olmağı unutmayın, xahiş edirəm. Coin Ads-dir. E, çox e, yaxşı bir sistemdir. Hə, hətta bu saat ən sevdiyim sistemlərdən biridir qazanc əldə etdiyim sistemlərdən biridir. İki ödəmə almışam. Ödəmələrimi göstərəcəm irəliləyən dəqiqələrdə ödəmə qanatlarını. Coin Adster e, baxaq görək. Coin Adster e, bu formada bu saat klassik e, çox sistem belə bu formada çıxır. E, qeydiyyatdan keçmək çox asandır. Onun üçün göstərmək istəmirəm. E, amma göstərək sizə görə qeydiyyatdan keçmək göstərək. Sign up düyməsi altdan verəcəyim linkdən gələ bilərsiniz. Yəni burada Burada username, yəni kullanıcı adınızı yazacaqsınız bu hissəyə, email adresinizi, kodunuzu, kişi və yaxud da qadın olduğunuzu, ölkənizi, Bitcoin adresinizi, robot olmadığınızı və şərtləri qəbul etdiyinizi vurduqdan sonra registra basırıq. Yəni qeydiyyatdan keçirir. Tam yadımda deyil, emailinizə kod da e, link də gələ bilər, deyəcək gəlir və yaxud da gəlmir. Orda emailinizə gəl, e, de, gəlir deyirsə, emailinizə girin. Əgər orada tapmasınız, baxın, email deyir yox email ilə gələcək confirmation deyir özü. Emailinizdə tab basa spam klasörünə baxa bilərsiniz, orada olacaqdır. Və qeydiyyatdan keçmək bu qədər bəsitdir. İndi biz e, hesabımıza giriş edək. Bu, dostlar, bir də ki, oradakı qeydiyyatdan keçdiyiniz Bitcoin adresi FalsetPay Bitcoin adresi, yəni tövsiyəm FalsetPay-dən istifadə etməyinizdir. Çünki FalsetPay-ə 1000 satoshi olduğunda çəkə bilirsiniz və anında ödəmə eləyir. Onu da deyim, yəni 1 saniyə içində FalsetPay hesabınıza e, köçür bu. Baxın, burada bir e, falsetimiz var. 5 dəqiqədən bir bizə falset verir. Arada bu kampaniya olur, 1 dəqiqədən bir verir. Baxın dostlar, 5.50 satoshi, bits satoshi deməkdir. 6.60 diqqətlə qulaq asın, sona qədər qulaq asın. Az görünür, amma mən sizə izah edəcəm hər şeyi. 5 satoshi verir tutaq ki, 6 satoshi 11, 16, 33. Yəni 33 də qazanmışam, 16-da, 11-də, 6-da, 5-də. Yəni bu heç. E, bunu qazanmışıq. Burada necə qazanacaq? Falset, visit, short links, PTC ads-dənə biləsiz. Baxın, indi falsetimizi eləyirik. Baxın. Rekapça və yaxud da slov kapça fərqi yoxdur. Rekapçanı seçək. Mən robot deyilim. Bir dənə sizin üçün eləm. Doğrulat tuşuna basırıq. Klik vururuq. Baxın. Verdi 5 satoshi. Vallahi həmişə belə olmur. Yəni yüksək verdik ki, çox olur. 247 satoshimiz oldu. E, dostlar, mən bundan Dünən və yaxud da dünən ödəm almışam səhv edirəm. Dünən ödəm almışam, yəni bu gün 247-dir artıq. Burada visit short links var. Visit short links-dən qısaldılmış linklər. Yəni baxın dostlar, həlla rəqəmlər verir. 25 satoshi, 20 satoshi bir tıklamaya. Bu saat yəni e, sistemlərin heç biri bu satoshini vermir. 20 satoshi, 15, 15, 14, 12, 12 Gördüyünüz kimi 10 e, azala azala azala gedir və sonda gördüyünüz kimi qırxız shotlinks olduğunu deyil. Mən şəxsi fikrimdə mənim istifadə etdiyim, mən yəni hər gün istifadə edim 1, 2, 3, 20-lər, 15, 15, 14, 12, bu 12. Yəni bu 12-də istəsiniz yəni, yəni mən bura kimi bütöv hamısını götürürəm və əla da qazandırır. Mən indi bunu göstərməyəcəm. Orada lazımsız reklamlar keçir. Hər kəs kapça çözməyi onsuz da bilir. PTC Ads də nədir? Burada qısalt e, e surfing eləyirsiniz elə bilin ki, 6 satoshi, 8 satoshi verilir. Vallah əladır. Bu saat yaxşıdır qazanclar. E, Bitcoininizdə toplayın çünki dostlar Bitcoin dəyəri düşübdür və qalxdıqda əla qazanclar əldə edəcəksiniz. Buradan dostlar Wither-a gördüyünüz kimi Falso Pay və yaxud da ki Bitcoin valyutu. Falso Pay Wither-a vurduğunuzda 1000 satoshi, minimum 1000 satoshi-də ödəmə ala bilirsiniz və saniyəvi ödəmə eləyir dostlar. Buradan mol qismindən Wither-a story-yə basmaq istəyirəm. Baxın, bir dəfə ödəmə almışam. Görürsüz. E, Falso Pay-ə E, gördüyünüz kimi Fazit Bey'ə də almışam. 1002 Satoshi e, dünən də almışam. Baxın, o 10 25 fevral 10 var. Dostlar, vallah gec yığılmır. Prosto mən gözlədim, videoya saxlayırdım və tez-tez də girmirdim. 10 martda, e, yəni bir günə mən deyim də 247 satoshi yığdım da, 10 demək istəyirəm. 10 e, martda 2015 e, satoshi çəkmişəm. İndi gəlin onun çəkimlərimizə baxaq. Burada var hamısı. Ha, 2015-də son Coin Ads-dir. OBC çəkimimdə baxaq 1002 satoshi. Bax görürsüz çox istifadə etmirəm də elə. Görürsüz oca 1002 satoshi də e, coin adreslərindən görünür ki, hər ikisi gəlibdi, balansıma oturubdu. Bu formada e, indi bundan sonra göstərəcəyim Mormoni də bu formadadır və əla qazançlar əldə yəni edəcəksiniz. Mormoninin falset hissəsi əladır minimum 30 satoshi verir və mənim 2 dəfə tıklamam yadımdan ki, bu səhər 2 dəfə üst-üstə 80 satoshi verdi. Baxın, burada falset visit short links PTC-dən eyni zamanda eyni formada qazanırıq. Falset qisminə vururuq. Minimum 30 satoshi, maksimum 400 min satoshi qazanacaq. Yəni 40 dollar. E, Palmiye <clears throat> seçirik, deyir burada palmiyeləri seçək. Düz istəyirəm. Roll vuraq e, indi 30 verdi. 80-a çox, yəni 80 verə bilərdi. Mən 80 çox alıram, 30, 80 alıram. 200 aldığım olmayıb, yalançı olmayım. E, <clears throat> dostlar, bu baxın, hesabımızda 2350 2853-dən 2883 oldu. Və dostlar, 1 saatdan bir 30 satoshi verir minimum. Burada visit shop linkslər var. Gündəlik, var 14, 14, 13, 12, 12, 11 Bax, bura kimi eləmişəm, görürsünüz. Bura kimi hamısını eləyin sizə də tövsiyəm və yaxud istəsəz hamısını eləyin. Mən ora kimi eləyirəm və gündəlik əla qazandırır dostlar. Fals etmə bu. PTC-dən də mən istifadə edirəm. PTC-lər qutarmışam. Yəni bunlar bu gün gələn əlavələrdir. Bir dənə orada, iki dənə. Əslində 20 neçə dənə PTC olur burada. Yəni e, surfing 2800 2883 Bu da falset pay ödəmə edir. Ancaq dostlar, əslində burada 500 satoshimi e, Bitdrava baxmaq istəyirəm. E, səhvən transfer files vurdum. Baxın 500 satoshi burada. Baxın advertise. Amma istifadə edəmirəm. Yüksək şey istəyir. Nəsə Bitdrav qismına baxaq. Baxın falset pay ödəmə edir. Bizə minimum Bitdrav falset pay 1800 E 8000 satoshi, e, BTC adresinə də dostlar 15000 satoshidə ödəmə edilir və inanıram ki, bu da anında eləyir. Yəni ki, gözlətmir. E, dostlar, gördüyünüz kimi 2883 bunu da ödəmə kontu çox yanında paylaşacağam. Əladır dostlar, sistemlərdən istifadə edin, xahiş edirəm. Bunları yüksək qazandıran əla sistemlərdir. E, Və belə sistemlər hər daim olmur. Falset pay həqiqətən yaxşı işi çıxdı. E, mən heç e, obviously bu bağlanan adı yadımdan çıxdı. Nə idi? O heç ondan elə çox istifadə edim. Falset pay həqiqətən əla qarşılıqdır və kəsintilər filan da hər şeyi normaldır nəsə çox uzatmaq istəmirəm, sizi çox ə, ə, sıxmaq istəmirəm. Xahiş edirəm aşağıdan videomuza like atıb kanalımıza abunə olmağı unutmayın. CoinDaster və Mormoney-də linkləri aşağıdadır. Mənə dəstək olması referral kam ola bilərsiniz. Bu videomuzdan bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Videolarımıza like atıb abunə olmağı unutmayın deyirəm. Sağ olun. Xudahafiz.